Qara dəliklər haqqında nə bilirsiniz? Təsəvvür edin ki, kainatda yeni bir sistem, yeni bir planet axtarışına çıxmısınız və birdən qara dəliklə rastlaşdınız. Niyə də içinə girib nə olduğuna baxmayasınız? Bəlkə bu başqa bir kainatlara keçid qapısıdır. Gəlin baxaq, nə imiş bu qara dəlik. Qara və dəlik olmalarına baxmayaraq, bunlar qara bir çuxur, yaxud qaranlıq bir yer deyillər nisbilik nəzəriyyəsində Enişteyn özü bunlara qara dəliklər deməsə də, onların yaranma prosesini belə izah edir. Nəhəng ulduzlar öldükdə özlərindən sonra öz sönmüş nüvələrini buraxırlar. Əgər nüvənin kütləsi günəşimizin kütləsindən ən az 3 dəfə böyükdürsə, cazibə qüvvəsi bütün digər qüvvələri üstələyir və nüvəni qara dəliyə çevirir. Qara dəlik ifadəsi isə ilk dəfə 1968-ci ildə Amerikan fiziki John Wheeler tərəfindən işlədilmişdir. Amma onun adının sizə aldatmasına imkan verməyin. Qara dəlik əslində bir dəlik deyil. Əksinə, milyonlarla cismin bu cazibə nəticəsində sıxlaşmış bir formasıdır. Daha yaxşı başa düşmək üçün sizə bir misal deyim. Günəşin cazibə qüvvəsi yerinkindən düz 28 dəfə daha güclüdür. Yəni 70 kiloluq bir insan əgər günəşin səthində dura bilsəydi, özünü 1960 kilo kimi hiss edərdi. İndi isə 4 günəşi sıxıb, cəmi 24 kilometri bir sahəyə sığdırmağı düşünün. 24 kilometr təxminən 20 yanvardan Sumqayıta qədərki məsafəyə bərabərdir. İndi özünüz təsəvvür eləyin ki, oradakı cazibə qüvvəsi nə qədər güclüdür. Bu qüvvə o qədər güclüdür ki, hətta işıq belə oradan çıxa bilmir. Elə buna görə də siz səyahətiniz zamanı onları görə bilməyəsiniz. Bəs bu qara dəlikləri biz necə təyin edirik? Qara dəliklər partlayışlar zamanı qamma şüaları yayırlar ki, biz də bunlar vasitəsilə onların varlığını və yerlərini müəyyən edə bilirik. Bu partlayışlar Stephen Hawking tərəfindən kəşf edilib. Elə buna görə də bu şüalanma Hawking radiasiyası adlanır. Hawking belə inanırdı ki, bu dəliklər başqa kainatlara keçid rolunu oynayır. Bəlkə də bu dəliklər Dark serialında olduğu kimi başqa zamanlara, yaxud Rick and Morty-də olduğu kimi başqa dünyalara səyahət üçün bir yoldur. Hər bir qara dəliyin hadisə üfüqü var. Hadisə üfüqü işıq və maddənin artıq qaça bilmədiyi bölgəni sərhədləyən qurşağa deyilir və orada qaça bilməyəcəyiniz qədər güclü bir cazibə qüvvəsi var. Əgər qara dəliyə uzaqdan baxsaq, ulduzların bir qara nöqtə ətrafında sürətli bir şəkildə fırlandığını və yox olduğunu görərsiniz. Ən çox yayılmış qara dəliklər stellerlər adlanır. Onların diametri təxminən 16 kilometr və ağırlıqları isə 20 günəş qədər olur. Qara dəliyə tərəf çəkilməyə başlayanda güclü cazibənin təsirindən sürətiniz inanılmaz dərəcədə artmağa başlayacaq. Əslində bu sizin üçün çox pis xəbərdir, əziz kosmik səyyah. Gəlin təsəvvür eləyək ki, qara dəliyə ilk olaraq ayaqlarınız tuş gəldi. Ayaqlarınıza təsir edən qravitasiya qüvvəsi sizi dartıb bədəninizi uzadacaq və beləliklə dəliyin hadisə üfüqünə çatmamış, cazibənin gücündən parça-parça olacaqsınız. Buna görə də parça-parça olmamaq üçün həm ayaqlarımızı, həm də başımızı eyni dərəcədə qüvvə ilə özünə çəkən bir qara dəlik seçməliyik. Bu cür qara dəliklər günəşimizdən milyon qat daha ağır olur. Bu halda bədənimiz bəlkə də hadisə üfüqünə yaxınlaşdığımızda zərərsiz qala bilər. Bu cür qara dəliyi hardan tapacağınızı düşünürsünüzsə, gəlin birinin yerini sizə deyim. Əslində o qədər də uzaqda deyil. Samanyolu qalaktikamızın mərkəzində bizdən cəmi 265 kvadrilyon kilometr məsafədə yerləşən Sagittarius A. Amma hələ tələsməyin. Hadisə üfüqündən keçmək çətinliyin başlanğıcıdır. Qara dəliyin mərkəzindəki güclü cazibə qüvvəsi səbəbilə burada sıxlıq sonsuz olur. Siz ora düşdüyünüzdə artıq qara dəliyin bir parçasına çevrilirsiniz. Bu hadisə baş versə belə, bu haqda heç kimə heç nə deyə bilməyəcəksiniz. Çünki hadisə üfüqündən kənarda sizi müşahidə edən bir insan tamam başqa bir mənzərə ilə qarşılaşacaq. Müşahidəçi sizin sürətinizin yavaşladığını, rənginizin getdikcə qırmızılaşdığını və birdən hadisə üfüqünün üzərində donub qaldığınızı görəcək. Bunun səbəbi qara dəlikdə zaman və məkan anlayışının tamam fərqli olmasıdır. Qara dəlikdə zaman dayanır. Bununla yanaşı, qara dəlik milyard illər sonra sönüb məhv olduğunda udduğu bütün hissəcikləri ətrafa buraxır. Və əlbəttə ki, bu hissəciklərin hansının siz olub olmadığını müəyyən etmək mümkün olmayacaq. Ancaq yenə Stephen Hawking buna bir çıxış yolu tapdı. O deyirdi ki, müxtəlif zaman çərçivəsində mövcud olan və tamam başqa tarixə sahib kainatlar mövcuddur. Bu da hissəciklərimizin yenidən alternativ bir kainatda birləşərək vahidləşəcəyi anlamına gəlir. Bu dəliklər ətrafındakı hər şeyi udub içinə çəkən qara dəliklərdir. Bəlkə də başqa zamanlara, başqa kainatlara açılan qara qapılardır. Bəs yaxşı, bu qapılardan istifadə edib zamanda səyahət etmiş birisi ilə qarşılaşsaq, nə baş verər? Bu artıq başqa mövzudur. Növbəti hipotetik macəramızda görüşənədək kanalıma abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayın.